Je sais pas si ça avait marqué, mais... Ah, mais pas maintenant, on est le 15 novembre. C'est clairement la période que je déteste le plus dans l'année. Ouais ouais, je déteste cette période. Pendant deux mois, ce sont les films de Noël, les chants de Noël, les Pères Noël. Coucou D'ailleurs, heureusement qu'on me demande pas d'être le Père Noël. Eh, tu veux du shit Ah, j'aurais aucune patience. <laughs> Mais tais-toi Tu veux quoi pour Noël Une console de jeu. Pardon C'est ça, ouais, tu prends des Lego, tu fais pas chier. C'est pas que j'aime pas Noël. Être en famille et recevoir des cadeaux, c'est cool. Même si on a toujours un grand-père, un oncle lourd. C'était mieux avant Ah, je me suis pissé dessus Si Noël ne se résumait qu'à ça, ce serait bien Mais non T'as les films, musique, reportage Je rends mois par an, on l'entend partout. À toutes les sauces. Deux mois de célébrité avant de retomber dans l'oubli total. Derrière cette célébrité se cache un homme. Un homme qui souffre et qui endure depuis des années. Ses souffrances, il décide enfin de nous les livrer. Ou alors ce reportage qui passe chaque année. Alors les petites lettres envoyées par les enfants arrivent ici, on les ouvre et on les met de côté pour le Papa Noël. Comme ça, c'est plus facile pour lui de les lire. Oh, oh, oh Hop, il arrive justement. Oh, vous en avez de la chance, vous. Alors, qu'est-ce qu'il veut Une voiture Ah bah, va lui offrir un flat là. Hein. Par-dessus ce cocktail assez épicé, tu rajoutes les pubs de Noël. Heureusement que les entreprises coquines ne font pas de pub à Noël. Waouh Avec ah, ce code massif, tu peux te défouler la nuit Et Il y a une pub qui a marqué mon enfance. C'est moi le Père Noël. Tous mes amis, les enfants et leurs parents m'appellent au 0836 65 65 65. Ouais, bah le Père Noël, n'a pas changé. Hein. 3 euros la minute, ça fait cher. Il y a toujours un moment qui me stresse. Le moment qu'il faut ouvrir les cadeaux. Tu sais, ce moment où est-ce que tu dois mentir, même si le cadeau te plaît pas. Alors, ça te plaît Oh merci, il fallait pas. Non, vraiment, il fallait pas. Et puis évidemment, le lendemain... Nous sommes le 25 décembre, Papa Noël est passé ce matin, les cadeaux sont tombés des arbres. Bien ou pas bien, voici un reportage de Flavien Wissiti. Évidemment, cette période n'est pas finie. Ah bah oui, ça se trop facile sinon. Je sais, derrière, tu as le nouvel an. Et j'ai l'impression que chaque année, il y a un concours de celui qui est mort le plus rapidement. Euh, GG, il est torché 2h avant de l'année. On pourra dire que est torché depuis l'année dernière. Euh... Bon, perso, ça fait deux ans que je le fais sur la console parce que mes potes ne sont pas là. Ouais, donc du coup, t'es dispo Non, je le fais avec la famille de ma meuf. Non, je le fais avec la famille de ma meuf. Non, je le fais avec la famille de ma meuf. Non, je le fais avec la famille de ma meuf. Alors je trouve une meuf, comme ça je pourrais dire que je le fais avec la famille de ma meuf. Ensuite, les gens décident de prendre des bonnes résolutions. Qui tiennent deux jours. Puis enfin, enfin, cette période Nouvelle nouvel Noël est terminée. On va partir sur des mois qui sont bien, qui sont tranquilles. Dashing through the snow. No, no, no. In a one horse open sleigh.